люди відкритого вікна, певно, ще на музику не клали сутінок віолова луна, літніх терці нетрівки причали у твоєму кращому зі снів. Білу ніч присвячують любові, камерні оркестри ліхтарів, диригенти вулиць випадкові. останні роки, серпнем підсолоджена омана, сипнуться і сипнуться дірки, в капелюх замовклого фонтана, власний голос раптом ними. Його струна, як зморшка рання. Інтермецо, милостиня слів.